Amma bunların evlatları gedib adam öldürürlər, baş kəsirlər, qan batırırlar. Qan bəli, batırırlar. Bəli, bəli, bəli. Hansı olmadı? Hamısının qohumları xaricdə Azərbaycanın əleyhinə işləyirlər. Rövnəqin o Sumov oğlu başını hansı ki e, bulvarda gəzərkən xaricdə döydülər, əlinə saatını aldılar. İndi gərək belə şeylərə çox pis baxırlar da. Yəni başına qappaz vurur, saatı əlindən alınan uşaq başqa cür düşünürlər ictimaiyyət arasında. <laughs> yəni bu gərək rövnə qonuya bilən qoymayaydı. Amma indi bu gün yenə yayılır ki, e, bu e, həmin o oğlu 7 milyona xanımına bir maşın alıbdı. Görün 7 milyon nə deməkdir? 7 milyon elə belə söhbət deyil. Yəni bir bizim rövnəqlərin e, büdcəsi Azərbaycan dövlət büdcəsindən çoxdur pulları. Bax elə bunu demək istirdim. Çox-çoxdur. Ona görə biz də bunları deyirik və dedikcə də bunların e, belə deyək, e, ya vəzifələri qalxır, ya bunlara ayrı cür e, hörmətlər artır. İstanbulun bir hissəsini bunlar alıblar. E, Londonun bir hissəsini alıblar, başqa dövlətlərin bir hissəsini alıblar. Və təəssüf keçirirəm ki, bizim daxilimizdə olan oliqarxların əksəriyyətinin pulu Azərbaycan dövlətinin büdcəsindən çoxdur. 7 milyonu versəydilər nə qədər pensiyaları qaldırmaq olardı? Məsələn, Akif Sovdarovdan o ə, e, alınan pulu niyə ona qaytarırlar? O Azərbaycan xalqının puludur. O rüşvətlə yığılan puldur. Odur, ondan sonra o birisininki onun yanında olan bilmirəm ikinci bir general vardı, onun da pulunu qaytarıblar. Millətlərinin başını xaricdə bağlayıblar. Bəzi səfirlərimiz məsələn 500 min e, pulu gətirəndə tuturlar, əlindən alırlar. Abil Məhərrəmovun oğlunun. Yəni bunları indi mən Bu baxımdan mən deyirəm, bunlar yığılsaydı, bunlar bir büdcə yaradılsaydı, xalq fondu yaradılsaydı, e, əlbəttə ki, çox böyük səmərə verə bilərdi e, və bizim e, pensionerlərin maaşı artardı, müəllimələrin maaşı artardı. Digər kateqoriyalarda olan insanların, qazilərimizə burada yardım oluna bilərdi. Bizə dövləti elə sümürüb dağıdıblar ki, məsələn, yenə deyirəm, adam var ki, 40 milyon, 50 milyard pulu var dövlətin büdcəsindən artıqdır. Nazir və rəhbər işdə olanlar əksəriyyəti belədir. Hansını qaldır? Tutulanların hamısının altından milyardlar çıxmadı mı? Hə. Azərbaycan xalqını ziyanladı. Nəyə lazımdır övnəqin yığıbdı milyarda tellərdi var və yaxud da ki o birisi xanın heç dünya veclərinə də. Bunlara lazımdır yığdılar. İndi yəni, arxin oturublar. Elə onlara da lazım yeyirlər, işrət içində yaşayırlar. Amma bizim aşağı təbəqə pis vəziyyətdə yaşayır. Bu gün bizim çox, qardaş çox, bacılarımıza e, Türkiyədə kömək edənlər görürsənmi? evlərində döşəklərini, bundan hə. cehiz uşağına cehiz alanlar gətirib hə. verir. Amma bizim o məmurlar e, eləmədi axı. Notların bircəcinin adı bir yerdə getdimi? Eləyirdilər də. Dünənləri yardım kampaniyası gedirdi. Onlar Bəli. da hə. e, qoşulaydı, veriydi. Amma onların bir gündə xərclədiyi pullar milyonlardır. Məsələn, bunlar səmavarlarını dollarla qalib qızdırıb çay içirlər. Bunlar bu cür insanlardır. Yəni millət, bunlar, millət aç, bunlar dollarla səmavar qalır. Ya burada millət görür, cəmaət görür. İndi çox çətinliklə də olsa dözürlər. Problem Əməqin oğlu arvadına 7 milyonluq bir maşın alıbdı. Yaxşı, bu uşaqdır. Bu qanmır, saatın əlindən aldırdı, başını qırtdırdı, nə qaydı, başına qappaz vurdular, oturdu. Və bunun atası valideynlərə demirəm, ay oğul, sən bu 7 milyonluq bu arvadına bu maşını yarsın. Bunların ailələri də başqa cür yaşayırlar. Özlərindən, onların bir dənə kasıb adam görür. Onlar Azərbaycan xalqını belə küçədə düzdür, az-az görürlər. Onlar nəsə görəndə elə bir dəli olurlar, elə bir cin görürlər. Yəni, onlar belə bir Vallahi. mod düşürdü. 500 minlikdən aşağı maşın minmirlər. Adi xırda bir vəzifə. Qardaşım, elə uşaqlar dünən belə deyək də bələkdən çıxan uşaqlar hamısı bir vəzifədədir. Nə böyük yeri bilir, nə kiçik yeri, nə dövlətçiliyi bilir. Axşam olanda da hamısı barlardadır, cavandır. Yəni bu belə də olmalıdır. Bunun bara meyillidir, tansa meyillidir, əyləncəyə meyillidir. İndi bunun xanımı da cavandır. Axşam deyir ki, gəl mənimlə getməlisən. Mütləq ki, biz tans oynamalıyıq ya da barda oturub viski içməliyik. Biz kasıb, kasıbın həməşə bilsən ac olanda başı yaxşı işləyir, amma bunların pulu qədər çoxdur ki, başları piyləşibdir, fetisləşmə deyirlər buna. Fizologiya. Yəni. Yani. Bunların başları fetisləşibdir bir hissəsinin piyləşəndə pulla görə, pul məsələsinə görə. Bunlar gecə gündüz fikirləşir bu milyardı hara qoyum, bunu nətər edeyim. Nə qarim ki bu pullar baş. Hay özümüzə qismət olmayacaq. O Türk Azar bəy demişəm. Türkiyədə gördünüz millət bir gec bir 2 saniyə 3 saniyənin içində siz elə bilirsiniz bu xalqın pulunu oğuruyub aparıb ev e, gizlətməklə, 7 milyona e, maşın almaqla, burada kolleksiyalar yaratmaqla, o villalarınız özünüzə qismət olmayacaq. Olası deyil. Bu mümkün olan məsələdir. Allah Taala hamınızı belə deyək, şəst eləyəcəkdir. Bu xalqın pulunu siz bu qədər hərraca çıxartma. Oğurluyorlar, hamısı da oğrucusudur. Hamısı oğrudur. Və bunu mən demirəm, amma cənab prezident dedi. Deyir ki, bunların hansını əlini kəsirsənlər, nəsə bunlar rüşvətxorluqla məşğuldur. Dedi, bunların evladlarını dedi, Gedin evlatları dedi bunlar kime özlərini göstərirlər? Bunların evlatları at oynadırlar. Bunu bilirsən, cənab prezident bunların hamısını deyir. Bunlar dərs olmur. Ona görə də bunlar nə məsələn o Türkiyədə məsəl olan məsələlər hələ bunlara görkü olmur. Bunlara digərlərin o türmələrə düşməsi, digər vəzifələrin hələ bunlara görkü olmur. Ona görə ki, hardan görkü olacaq? Ramiz Rzayev çıxardı, deyir ki, bunun öz pulu orada rüşvətdən almır ki. Ayrağımız 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon nətər alır. Sən yol, sən düz deyirsən. Sənin saçı milyard, milyardın, trilyardın var. Axşam atana Ramiz Ənvəroviçlə e, bir yerdə e, şey nərd oynayırsan. Sənin nə vecinədir? Sən deyirsən ki, əşi bu günə sabaha da qocalmışam, sıxıb gedirəm. Elə yığmışam, gedib axşam atalara Anti İlham Əliyev koalisiyasında Ramiz Mehdiyevin yanındayım da. Hamınız ordasınız da. Hamınız ordasınız da. Niyə mənə danışdırdırsınız? Mən dəndə ki, Ramiz Mehdiyevin bağında gizli zapılarla, invalidlər maşınla gedib iclaslar keçirirlər. Neçədən sonra üstü açıldı. Bəli. Açıldı, açılmadı Zahir bəy. Bəli. Yalan deyirdimsə gəlib məni topar başımı kəsirdiniz. Millətə düşən yoxdur. Cənab prezidentin verdiyi fərmanlar icra olunsa, nə qiymət artımı olar? Nə bu qədər bahaçılıq olar? Nə qədər ki bu nə qədər də bu, bu qədər özbaşınalıq olur. Yoxdur qardaşım dağıdırsan, sənin adi maaşın 1700, 1600, 1800, 2000 manat olsun. 2000 manatla sənin bu evlatlarının ən böyük bahalı maşınları, 500 minlik maşını hardan olur? Bu sual verirəm də indi ola bilər biz bilmirik, hərifik, bizim başımız çıxmır, biz e, qanmırıq. Biz sizi kimi bu həsr bizə də başa salın, biz o pulu qazanırıq da. Siz nətər qazanırsınız, uşaqlarınız, evlatlarınız ən böyük bahalı maşınlar sürür. Londondan gəlir, burada o maşınları sürürlər. Onun nömrə, onu qoyurlar, ona keçirlər. Onu bir dənə ya, yazın internetdə çıxacaq, maşınların nömrələrinə qədər var. Bəli. Deməli 90 ZZ 090. Bəli. Sonra 90 HH 090. Bəli, Allah o da bax, Allah. o da bax, bax, bax, bax, o da. Bəli, bax, görürsüz. LL 090. Bəli. Hə, bu 090-lar hamısı buna aiddir. Hamısı ona aiddir. Qardaşım, Aha. bunu hardan alırsan və bizim niyə yoxdur? Bəli. Biz də gedəyalıq da, yolunu göstərin, biz də gedəyalıq da. Görün, bax, gedin yoxladın, görün, adımızda bir dənə maşın varmı? Yoxdur Zahir bəy, valla yoxdur. Getsinlər, yoxlasınlar, hər şey əllərindədir. Bəli. Amma bax bu cür insanlar bu milləti, bu qiymət artımında bunlar ciblərinə işləyirlər bunlar. Bu, bu yaxşı mağazalarda bu qədər qiymət qalxır. Nətər olur ki, bu gün toyuğun döş əti 8 manatdır. Niyə? Niyə? Niyə, niyə? O sual verirəm, niyə? Çünki kasıb toyuğun döş ətini alıb yeyə bilirdi. İndi daha onda yeməsin. Deyir ki, acı bu gün quzu ətinin kilosu 20 manatdır. Bunu sən yeyə bilərsən, mən yeyə bilmirəm axı. Vallah ala, doğrudan almaq olur. Üzər bir də bu bu cür olmaz axı, yaxşı. İnformasiyaları toplayırıq. Sizi inandırım, elə rayon təşkilatı var, biz ona kartına pul 30 lira mırıq ki, telefonla. Heç olmasa oradan bizə e, zəng eləsin, desin ki, rayonda vəziyyət nə yerdədir. Hə, bunların evlatları gedib e, adamı öldürürlər, baş kəsirlər, Qan batırırlar. Qan bəli, batırırlar. Bəli, bəli, bəli. Hansı olmadı? Hamısının qohumları xaricdə Azərbaycanın əleyhinə işləyirlər. Bu əqalət edirlər. Nə var hamısını açıq tökəcək. Nə qədər canımızda can var, onsuz da ki ölürük. Elə biz Yəzələdə ölmüş, oradakılardan artısat deyil ki, nə qədər xəyanət edirlər, hamısını açıq qoyacaq ortaya. O cəmaatı incidən bir təbəqə var. Xalqı e, Oruxdan salam, ondan sonra dövlətdən narazı salan bir komanda var. Onlar elə papkalarını, çamadanları onsuz da ki burada yoxdur, hamısını xaricə köçürüblər. Elə qaçsınlar, çıxsınlar, çıxsınlar, yesinlər, olsunlar, eşrət içində yaşasınlar.